Шмеутравки. Шмейтховки. Шмейтрав. Шмейтхофланд. Шмейтрав демократная федеральная имбека. Бревете. Гуте. Консиген. Извините. Ich, mich, mein, meine. Bin, bin war. Du, джу, душ, дужер. Bist, бивар sind, sind. Wir, aus, вож, вожект. Sind, sind. Sie, sich, ся, зяж. Sind, sind. He, хё, his, hikt. Kist, var. She, шик, шир, ширакт. Кист, вар. Кир, Киш, кика, кикакт. Ist war. Ist, kist, war. Sind, kind, sind, könnt. Bin, bin war. Дзин, das, die, dich, даш, дех, дзёс, дзес, дзе, дос, дон, хик. Дек. Секунда. Секунди. Минута. Минути. Штунда. Штунди. Даге. Даги. Вахе. Вахи. Монат. Монати. Ярко. Яркий. Спасибо за просмотр.